Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel saya Arjuna Wopengen 86 Kali ini saya mereview bukan di Korea lagi ya teman-teman Kali ini saya berada di di kampung halaman saya sendiri bersama istri saya tercinta Ini lagi ada di kampung saya ya Ini kampung halaman saya ada di Indramayu di istri saya Halo guys thank you